这个是应该是压缩的版本，压缩了以后原图特别大，对吧？这也太模糊了吧！这个是我一个人的，拍到后面 baby 有点累了，所以就没有拍了，所以我一个人就补了几张。 你们觉得哪一张比较好看？ 哪一张都不好看，他妈，他一直给我弄，他一直给我弄了副眼镜戴，这个眼镜好他妈丑，感觉戴上眼镜跟个弱智一样。我觉得我我觉得不戴眼镜比较有神啊，感觉戴上眼镜跟个弱智。你看前面都是戴眼镜的，这张后面是没戴眼镜的。 这个这一套怎么只有一张啊？这个这一套只有一张，还没 baby 还没下过来。嗯， <sighs> baby 坐着我站着的吗？看看哪一个 baby 坐着我站着的，这个吗？ 我觉得还，我觉得我还是不戴眼镜比较帅。这个不，这是两天拍的，不是同一天拍的，所以有一天的头发比较长，你看这个头发比较长，然后前面的头发就是比较短的。 这个嘛，我也觉得这个还行。好吧，这边总共有四五十张吧，这里只有一部分，还有一些没有弄好。